alle sammen og velkommen til min video. I dag vil jeg lave mit hår om til en galakse. Og det, det lyder lidt specielt jo. <laughs> For the big transformation. Det bliver spændende. Okay, jeg ved ikke om det er særlig smart, men jeg starter med at komme sådan en powder puff ind i. Jeg ved ikke om det er en god idé, det er sådan lidt spontant. <laughs> Vi finder ud af det. Men du ved sådan, jo større det bliver, jo mere kommer man til at lægge mærke til hvor mange farver og alt muligt spændende deri. Uh. Så skal vi til Hertog. Okay, det spændende. Okay, det virkede ikke særlig godt, så jeg tænker at prøve det her <laughs> jeg ved ikke, om det virker. Så jeg prøver lige med det her lille og se, om det virker så altså. der kommer det Og det virker lidt let. Og som I kan se, så var det her ikke så meget en succes indtil videre. Men frygt dig, jeg har en plan C. <laughs> og det er dem her. Ulala, de hedder... Jeg ved ikke engang, hvordan man udtaler det. Drossendor. Jeg ved ikke. Så prøver vi den. Hmm til mig at mase det her kridt, som jeg har købt. Så maser jeg kridten kommer det i vand, og så prøver jeg komme det i mit hår. Det skulle, jeg håber, det virker. Okay, jeg har lige været ude på min badeværelse, og det ligner Ragnarok. Jeg har fået lidt farver i. Det ser ikke så godt ud. Prøv at se, og det er bare blevet. Men jeg synes, jeg prøver. <laughs> Nu kommer jeg det her i hår. Uh, det skulle gerne få det til at skinne. Jo, det virker. efter. Shiny, shiny. Ikke meget, men, men lidt. Men det har også splot ud sådan overall. Jeg ved, hvordan det ser ud bagfra, jeg kan ikke se det. Prøv at se mine arme. <laughs> og øh, dem kommer jeg i mit hår sammen med det her gelé, så det hænger ved, og så prøver vi. glitter, glitter. Og det her, det er mit hår før. Uh. Oh my god. Ah, jeg er så sød. Hvor det fedt, hvor det fedt. Jeg elsker det. uh, hvor er det fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker det virkelig. Jeg, I love it. Når det er galakset, galaksiseret, det er mega fedt. Jeg elsker at kigge på sådan noget. Jeg jeg ved ikke, hvad det er med mig glitter, men der er et eller andet med mig glitter. <laughs> og farver. Altså hårfarver i sådan nogle forskellige... Øh, masser af glitterfarver og sådan noget rød, blå, gul, grøn, alle farver. Jeg elsker farver. Der er et eller andet med mig farver. Jeg tror, jeg skal. <laughs> Så det her, det er resultatet af galaxehår. Jeg har måske overdrevet lidt. Det er ikke så galakse, det er egentlig bare glimmerhår. Men det lyder cool, når man siger Galaxy her. Jeg håber, I kunne lide min video, og ja, hvis I synes, den er fed, så giv den et thumbs up.